Сега ще си поговорим за Toyota Corolla 10 серия и с един собственик на такава Toyota, Танас Танасов. Много се радваме, че се съгласи на това интервю. Ами, радвам се, че ме покахте. Твоята Toyota е с по-мощния дизелов мотор, двойка дизел да. и с 6 степен на скорост на котия през 2007 година. Да, еми, каза го правилно, всичко е точно така. <laughs> От колко време имаш колата? Ами близо 4 години вече изцяло моя, иначе преди това баща ми караше. Така че съм нещо като първи и половина ползвател. <laughs> Нещо като втори собственик? Нещо като втори собственик, да. И преди това съм я карал, да. Добре, а, принципно тези Тойоти се водят за едни от най-продаваните автомобили в света, даже може би най-продавания. А, доволен ли си от нея? Принципно съм доста доволен. Сега, като всяка кола, тя вече е на почти 10 години и на много километри. <laughs> На колко километра? На 267 е в момента. Хиляди. <laughs> Нали? Добре, принципно имало ли е някакви сериозни ремонти по колата за това време? Еми, никакви сериозни ремонти е нямало аз не знам и какво се разбира точно под сериозен ремонт. Значи сега последния месец излязаха някакви неща, обаче предполагам, че е нормално да се случи в един момент. Да, трябваше да сменям ремъка на турбото и обтегача, ама предполагам, че това е нормално. Мисля, никакви други ремонти наистина не съм правил, освен някакви ръчни, където ми е падала кората, защото обичам да хора из някакви Шубрати. По-скътани места. Добре, колко излезе смяната на ремъка и... Това е ремък за турбото? Ами, излезе 520 лева. С труд а, С... и части? А, всичко. Всичко излезе толкова. Труд и части 520 лева. Мисля, че е okay. поносимо. Еми, сега всеки си преценя дали има е поносимо. Сега принципно мен ми се искаше, нали, никой не иска да дава пари за колата си, ама в един момент се налага. Добре, а по принцип, както споменахме, това е най по-големия дизелов мотор, 126 коня, двойка дизел. А, като разход на гориво, как го усещаш? Ами, разход е екстра. Мисъл, харчил към... Ако карам супер внимателно, което рядко се случва, по магистрала, <laughs> пада до 5 на 100, което е, мисля, че е добър разход за такъв двигател. А, градско в София? Градско в София е 7. 7 Кое, което пак е доста приличен. Еми, това мисля, че е в сравнение с други коли е екстра. Добре. А, да те питам, принципно сам ли ползваш колата? Еми, само аз се карам, да. В смисъл, и други хора се но... Да, а, като багажник, тъй като това е седан, стига ли ти багаж, пътувал ли си извън София с повече багаж? Е, да, смисъл, хова съм на почивка си хора с нея и багажника стига, те задните седалки падат и то се открива Мисъл, може да натъпчиш с бидони с зелен, няма проблем. това е... съм го правил, да. Значи това е интересно. Падат, падат седалките, да, падат се далките, носил съм стълби и такива винки или някакви. Имаш и товароносимост. Абсолютно, да. Важно е за българските стандарти. Така е, да. Защо те ще мисля да е малко по-височка, ама това трябваше друга клас. Добре, хайде да започнем с нещата, които ти харесват в тази Тойота. Ами, харесвам возията. Доста добре вози, доста добре ускорява. Мисля, с този двигател 126 коня ли? Нали? Да, честно. Толкова и доста набързо си набира така. Значи на подобна кола малко по-тежка и Авенсис, която е със същия двигател, съм сядал и не е толкова пъргава, макар че се вари по-голям клас. Нали? И вътре е по-готино. По-тежка е колата и този е двигател не може да е. Така се затруднява да, да набере. Е, не се затруднявам, защото си Авенсис на нали хубав, ама просто аз като съм свикнал на коровата, съм си се кефе повече на това ускорение. Макар, че е дизел, нали, не е бензин. Ама си върви супер. Шеста скорост я ползваш извън града? Е, да. Винаги. <laughs> Само на 6. <laughs> Добре, какво друго ти харесва? Еми, интериора ми харесва. Аз казах, че не ми харесва мисъл, качването, искам да е малко по-висока, но да. А това е което би променил в нея, ако можеше да е малко по-висока? Е, да. Ако можеше да е по-висока, да ходя на разни места, по-скрити, <laughs> щях да... По-черни пътища? По-черни пътища. Аз съм е тормозил на черни пътища, ама... Малко ти е жал. А, да, толкова да ме е жал, смисъл, минавам, обаче <laughs> и отдолу има една кора, дето пази двигателя, не я съм е свалял 4-5 пъти. Откачал си я просто някъде за диря. За диря на камъчета. Добре, а по принцип, какво би посъветвал хората, ако решат да си купуват Toyota Corolla, 10-та серия специално, с дизелов мотор, двойка дизел и с 6 скорости. Какво така да обърна внимание при покупката? Ами, тук ме затрудняваш сега. Не знам какво да им кажа на хората. Бих казал да се кефят. Мисля, че имат така кола. <laughs> да не е турмозят много, колкото аз се турмозя. И да се радват на живота. Е. Нещо такова. Според те колата си е като цяло надежна и стабилна и а, така спокойно могат да пристъпат, стига да имат възможност към такава покупка и просто да се кефят и да не я турмозят и черни пътища. Е, сега предполагам, че ако не е тая кола, някаква друга кола си търсят подобна кола, трябва да го гледат първо, да видят твоите клипчета, или, нали? не знам, да се, да се поровят малко, да видят какво може да не е наред по принцип в една кола защото коли има всякакви, нали? Но принципно Тойотата са, не знам, аз Наде, надежни коли, принципно това е нещо, което ги прави най-продаваемата марка в света. Еми, да, да. Мисля, хора съм на много места с нея, не ме остава. Чукна дърво. <laughs> Супер, това, това е определено много важно, особено при втора ръка покупка на кола. Е, не случайно сега не мога точно на 100% да съм сигурен, но има, има данни, че това е най-продаван е, автомобил в света, специално Toyota Corolla. А, иначе, а, така каза интериора, вътре така като комфорт, а, какво можеш да кажеш? Еми, то е с, мисля, че стандартната комплектовка, не е с нали, кожен салон. Ама си е Удобничко се, не... Кеф има. Приятно е да, да си стоиш вътре, си караш. Волана ма кеф, че се чупи нагоре-надолу, като си пълн по-дълъг път. За дълъг път? Сваляш си го надолу, въртиш се с едната речичка. Не те изморява за дълъг път? Да, да. А в градска, в градска среда? Е, в градска среда, нали, хубаво е да имаш автоматик, обаче там идват други работи, че нали, разходът ще се дигне евентуално. Е, специално на тази Toyota е с така наречения робот а, и хич не го препоръчвам на хората този, тази полуавтоматична предавателна котия, както се води, която наподобява автоматичната, но е на друг принцип. А, и, има неща, които създават проблеми, но това е друга тема. Ами да, аз не съм запознат. Значи, принципно за градска кола, може би бих си взел някаква по-маничка кола, да така че съвсем пак малко и може да съм мушка в някакви паркоместа, защото нали, в големите градове е трудно да си да си намериш паркомясто и да се шмугнеш точно където ти трябва. Да, но все пак успяваш, предполагам. С повече обиколки. С повече обиколки си, <laughs> си намираш места. Малко ще завъртиш тук-там. Ами, добре. А, съгласен ли си да покараме малко твоята Тойота, да усетим и ние а, за тези неща, за които спомена? Еми, заповядайте. Много, много ти благодарим.